Друзья, всем привет! Делаем отъем поросят у обезьяни. У неї 9 поросят. Опоросилась вона 10 поросят, одного продавила на вторі сутки. Осталось 9, 9, живі, здорові. Сьогодні їх забираємо. Їм 35 днів. Ось перша партія 5 штук, а друга партія 4 штуки. Также, друзья, е, є в продажі поросята. Поросята чистий дюрок. Поросята, хто із моїх підписчиків і знає, е, ну дивиться мій канал там з прошлого года і так далі, той должен знати, що я в прошлом году возив в е, Лебеді... ну, Лебединський район чи область, коротше Сумська область, е, возив Сереги Хаврату двох свинок породи дюрок. Чистих дюрчик своїх. Я йому відвіз одну на свиноматку, а одну просто е, на м'ясо. Він ту на м'ясо обрав, а одну на свиноматку свиноматку викормив, покрив, покрив її, дозу брав у Максима Сіемена, а у Максима Сіемена всі хряки з євросвинки. Тобто там еліта еліт, що у Максима Сіемена хороші породи, що я хаврат відвіз чисту дюрчиху. І тому у нього Є чисті дюрки поросята, їм уже почти місяць, і він їх думає продавати усіх. Там є кабанчики не кастрировані, кстати, на плем'я бомбезні, і також свинки на свиноматку. Це хто хоче зайнятися чистими дюрками. Ну і так купити на отком. Коротше, в кожного свої діла. Номер телефона по поросятам оставляю під відео. І закреплю в коментарях. Номер Сергія Хаврата. Самі дзвоніть, договарюйтесь, хто там недалеко від нього поросята є. Скільки штук він вам скаже, ну там, по-моєму, 8 чи 10 штук. Я точно і сам його не спрашував, бачив на фотках, він мені викидував. І маленькі, як опоросилось, і зараз. Коротше, поросята є, чисті дюрки. Кому треба, беріть. Рекомендую, то мої свинки, а покрита, я ж кажу, що чим. От першу партію, першу половину сюди цю загородку ми вирішили, щоб їм було більш свободно, бо їм тут будь місяць, може полтора, може навіть два. Тому думаю, розселю зразу по двом віддільним загородкам. І втору партію я теж привіз. Також їхніх відходів вже я понакидував на нижню частину, куди їм треба ходити. Чого ви? Це друга партія. А насчет порося... Там остав. О, а, ну так, да, я не буду затягнути. Бо не затягнуть. Иди сюда. Ну, вес такой, Вес приличний. Сейчас узнаем вес ради интереса. все. Живіть і радуйтесь. Так. Ось у нас виходить кастрюля. Ось весы. Опа. Сейчас я их включу. О. Та ось тут, тут, тут. видно. Що там? Нулі. Сейчас воно виб'є і нажмеш тару. Нажимай тару. Нолики. Зараз ми отсюда пару штук зважим, Йоту. Ну це один виводок, просто що є менші, більші. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ровно 35 днів. Тринадцять п'ятсот. Тринадцять п'ятсот. Іди. Тихо. Тихо. 12200. Бежи. Так, то мы. Тихо. Фух. 12300. А, бачиш, на 100 грамм даст ты. Біжи. Ну це хватить. І давайте цих пару штук. Давай я тобі сюди їх поставлю. Ось сюди. Іди на ту сторону. Стоїть. Наверное, то все одинаковые. Просто ради интереса. 11 700. Ага. Ну, почти 12. Двенадцать шестьсот. 12 600? 12 600. О, а на вид менше. Біжи. Ну а так. Покажи вік, що вони всі однакові. Немає тут особо разниці. Там кілограм, я так розумію, півтора різниці. А так всі однакові. Це з 10 штук. 10 штук вона поросилася, а одного, ну так вийшло, придавило. А 9 штук нормально. Для 35 днів вес, я думаю, більш-менш нормальний. Також вчора, хто дивився ролик, воду я доробив, отакого ось типу. Так, ну це можна вбирати. Бочку встановив, вона повна. Холодної води набрав. Ніде нічого не підтікав. Отак я зробив переходничок, щоб її зняти. Резинову шлангу помить, допустим. Так, у мене кран для перекриття працює. І самі поїлки теж працюють. Напор хороший, як і треба для поросят, щоб не сильно, бо вони зараз будуть розливати. Ну а так, зараз я їм принесу їхній предстарт, що вони їли. І корм без змінень, все без змінень. Єдине, що немає їхньої мами, вони тепер самі. Ну, міста хватить, я думаю, так буде нормально. Я там, де здорова кормушка 5 штук туди, де балон обрізаний, там просто кормушка більша, а тут, а де менша кормушка, сюди 4. Тут у мене 7 штук було почти до 3 місяців чи 6, нормально було. А 4 буде взагалі исключительно. Ну, то есть отак. такий вес у 35 днів у поросяток. І тепер виходить, що ну, примерно отак, по моїм уже прикидам я вже бачу, е, які поросята. І от через е, яким буде 60 днів, тобто 2 місяці, у них вес буде в районі 30 кг. Я вже це якби розумію, якщо не буде якихось ексцесів. Ну, короче, друзья, так и дела. Насчет э, купить поросят, чистых дюрків, звонить Сереги Хаврату, узнавайте, договарюйтесь, е, торгуйте, скільки він там хоче, все, балакайте. Я ціну називати не буду, я знаю, яка ціна. Ціна приємлива. Ну, там він уже вам сам буде казати. По чому, що як. Зараз поросята це не разні, поэтому ну, я поросят своїх не продаю, зразу кажу. Бо будуть писати писателі, дзвонити, продай поросят. Я своїх не продаю, це в мене е, оці 9 штук і там ще 11 штук. Ми їх заберемо через... Яка в них різниця? 20 днів, так? Да? Між цима і тима. Ну, в районі щось там 20 днів. Ми їх заберемо через 20 днів, виходить. Я тих 11 штук поділю теж на дві клітки, на крайню і ту крайню. І оце всіх підніму до 2,5-3 місяця. І потім там виріжу зверху, вже як щеліві доділаю, і випущу через переходну загороду їх на щеліві вже всіх в місті на откорм. Ну, а там вже я на щелівих може зроблю перегородку, щоб типа знімалася. А потім, як вони освояться з друг другом, то перегородку уберу. Коротше, вес показав, бо теж мені писали, покажи, який буде вес при отйомі у поросят. Типа літо, жара, що вони не ростуть. Ростуть вони нормально, болі-мені. Ну, согласен, самі свиноматки здорові. Свині, які на откормі, свиноматки, які їдять трошки хуже, бо жарко. Ну, а так по поросятам, як як ви самі бачите, проблем нема. Поросята нормальні для своїх 35 днів жизни, вес у них нормальный. Чахнотів немає, всі так более-менее ровні, одинакові. Ну і так вийшло, що ті п'ять чорненькими п'ятнами світліші, то там, а тут такі более рижі, то будуть тут. Вони зараз, звісно, покричать, повекають трошки пару днів. Зараз їм корм насипемо, воду знають, як пить. І отак, коротше. І, кстати, насчет весов. Дуже довольний весами, це просто сказка. От, Де угодно їх поставив, не треба доказувати комусь щось. От Буду важити у 7-8 місяців, як обирати на м'ясо. Поставив, ось, ви все бачите напряму, а я важу. А то потім то не показав, то ще щось, якісь постійно спори, не може такого бути. Поэтому я для цих делов и купив. І Саша показать вес вам уже нормально, який должен быть вес, ну який более менш нормальный вес 8 месяцев при более менее нормальному кормлении, і який вес 7 місяців и який вес при отйомі, 60 днів, 90 дней и так дальше. Веса есть, теперь можно показывать. Бо в мене ті віса то роблять старі, то не роблять. Я їх туди на корма дніс. Ну, е, в кормацех, ними важу корма. А ці хай будуть тут. А ми до них вернемося через 25 днів, як будемо цих важити в 2 місяці. Я думаю, в два місяці результат буде теж дуже хороший. Отак. Сьогодні у нас цілий день дощ. Та воно одне поп'є вік. Вони ставатимуть на цю оградку, на нижній уголок і будуть пити. Зараз узнають, де корм, де все. Все, нема мамки. Немає. Немає. Зараз їм корм принесу вік. Та успокойтесь, не бійтесь ви, вони ж зашугалися. Ось такий я їм корм даю. Ну, тих, тих, тих, тих, тих. Вони його знають, цей корм. Їдять. І їм зараз Це чисто, щоб вони для запаха поняли де що, а я зараз вже все їм наготовлю висиплю. Це вони шугливі поки пару днів будуть. А потім успокоїться, то нормалізується все. Туди не можна до брата поліз. Ви віддільно, ви ж все одно через решетку друг друга бачите, чого ви. Це ви зараз такі, типу, неуверені. Зараз пройде неділька друга, будете ще й битися за корма. Ті вже їдять, так? Да? Е, нормально їли. Тобто вопросів по тому, що вони там тільки зараз будуть починати їсти, ні, таких нема. Вони хорошо їли, я їм насипав туди в бункерок, вони теж їли отлично. Та вони і не голодні. Там ще в бункерку треба вибрати їхній корм. У них і там корм остався. Так що вже добро пожаловать во взрослую жизнь. Отак, друзі, атьом поросят зробили. Воду вам показав, все показав. Їхні какатулі сюди відкинув, вони вже їх повикидували. Да? Я думаю, сюди ходитимуть. Може чавкає, чавкає. Водичка є. Зараз почнуть гратися, все обнюхати. Вони просто зараз зашугані. Ми тут. Ось, диви. Ну і будуть пити. Одне поп'є, друге, третє, я за це саме менше переживаю. Все, друзі, всім спасибо за внимание. Звоніть кому надо поросята. І всім пока.